A ver. Esto es para todos mis jubichis. Free Gucci Main siempre, ¿vale? Tributo. Te amo, Gucci. Fírmame. Pluvio, <laughs> Will Chamberlain, Will Chamberlain, never broke again. Free Gucci Main, Will Chamberlain. Will Chamberlain, no necesito a nadie, yo voy por mi lane. Will Chamberlain, Will Chamberlain, never broke again. Oh. Will Chamberlain, Will <laughs> Chamberlain No necesito a nadie, yo voy por mi lane Will Chamberlain, Will Chamberlain Tengo el cuello lado, voy vestido Gucci main. Will Chamberlain, Will, Chamberlain En la cara helado, tatuado Katie Kane Will Chamberlain, Will, Chamberlain Tengo el cuello lado, voy vestido Gucci main. Will Chamberlain, Will, Chamberlain En la cara helado, tatuado Katie Kane Este sugar cane, que huele la cocaine I'm so high, I'm a motherfucking plane de sugar cane que huele la cocaine I'm so fine, you good to me on night pain, Mis joyas son caras, la tuya del AliExpress No tengo muchas pero las mías no son fake y no te casi, yo te pongo al revés Estoy colado ya, ya nos hemos fumado tres Shopaholic, friendly problems Alcoholic, drinking problems Shopaholic, Gucci problems Alcoholic, drinking problems Soy lana del rey, tengo no soy como los demás, yo lo hago my way Dime qué artista tiene mi wordplay Si la mayoría escribe letras con delay Will Chamberlain, we Will Chamberlain Tengo el cuello helado, voy vestido Gucci main Will Chamberlain, we Will Chamberlain En la cara un helado tatuado Katie Kane Will Chamberlain, we Will Chamberlain tengo el cuello helado, voy vestido Gucci Mane Will Chamberlain, Will, Will Chamberlain En la cara un helado tatuado que que Tres mixtapes en cuatro meses Yo lo hago, tú no puedes Tres mixtapes en cuatro meses I don't want sex I just want checks, buy me Gucci, buy me Chanel I don't want sex, I just want checks 10, 17, the trap blueprint, yeah Will Chamberlain Will Chamberlain tengo el cuello lado, voy vestido Gucci Maine. Will Chamberlain, Will Chamberlain En la un helado, tatuado Katie Kane Will Chamberlain, Will Chamberlain Tengo el cuello lado, voy vestido Gucci Mane Will Chamberlain, Will, Chamberlain En la cara un helado, tatuado Katie Kane